É bom beat nessa porra. Vai sol, camisa da Joguei da tia e nasci branca beca com um jeito na minha fruta pulseira Sabendo da minha blusa você falou Mano, ele é uma bunda que eu faço A rede de foda, sou foda, mas sou Nunca me viram nas costas, eles acham Não vou só perna da style, eles me sabem Sou Denis Caporal, faz sol Camisa da perna do gol Eu sou meio que um show Mal aposto, uou Óculos do que eu te odeio Eu vou levar atrás de odeio agora eu falo minhas gírias, eles perguntam onde eu compro minhas roupas Eu investi na minha marca, fui fuar. Adivinha das saídas fora, as marcas, playboy tipo, fala. Fernando, golfe squad, squad, fala pra mim. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, A fama dela mano Faz sol, da camisa da torre do gol Eu foguei no meio no show Fala pop, uau Ao fundo do frente Golden Meu mundo para bem Todo mundo fala de mim A fama dela mano Ei, yeah, yeah Paco, gang gang Paco, yeah,